तेरी तो उच्चे उच्चे बंदे नाली यारी है तेरी तो उच्चे उच्चे बंदे नाली यारी है असा है माड़े ढोला कले हाँ गुजारी है असा है माड़े ढोला कले हाँ गुजारी है तेरी तो उच्चे उच्चे बंदे नाली यारी है तेरी तो उच्चे उच्चे बंदे नाली यारी है असा है माड़े ढोला कले हाँ गुजारी है असा अच्छा है बड़े ढोला कलिया गुजारिए बने बताए सद कित टाइम नहीं नखरे देखींदा बताए सद कित टाइम नहीं संगता बणींदा बताए सद कित टैम नहीं नखरे देखींदा बताए सद कित टैम नहीं तेरे पीछे ढोला है असा तेरे पीछे ढोला है असा दुनिया भी सारी है असा है माड़े ढोला कलिया गे असा है माड़े ढोला कलिया गुजारिए तेरी ता उचे ऊंचे बंदे नाली यारिए तेरी ता उचे ऊंचे बंदे नाली यारिए असा है माड़े ढोला कलिया गे असा है माड़े ढोला कलिया गुजारिए ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂ ਤੇਡੀਏ ਦੱਸ ਸਕੂ ਤੇਡੀਏ ਕਿ ਜੀ ਦਿਲਦਾਰੀਏ असा है माड़े ढोला कलिया गुजारी असा है माड़े ढोला कलिया गुजारिए केडी का ऊंचे ऊंचे बंदे नाली यारिए ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਖੋਲਾਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਢੋਲਾਵੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦੇਦੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦੇਦੀ ਨਿਤ ਤਬਦਾਰੀ ਵੇ ਅਸਾਂ ਹੈ ਮਾੜੇ ਢੋਲਾ ਕਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਅਸਾਂ ਹੈ ਮਾੜੇ ਢੋਲਾ ਕਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਏ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਏ असा है बड़े ढोला गलियां गुजारिए असा है बड़े ढोला गलियां गुजारिए गले खिली पाते आए गले रो पाते आए बिलाल जाजब असा दुखा विच रे हैं कले खिली पाते हैं कले रो पाते हैं बिलाल जाजब असां दुखा विच रे हैं समझ गए औखी समझ गए औखी इश्क बीमारी है असां हाणे ढोला कलिया गुज़ारिए असां हाणे ढोला कलिया गुज़ारिए तेॾी तां उचे उचे बंदे नाली यारिए तेॾी तां उचे उचे बंदे नाली यारिए असां हाणे पाड़े ढोला कलिया गुज़ारिए असां हाणे पाड़े ढोला कलिया गुज़ारिए असां हाणे पाड़े ढोला कलिया गुज़ारिए